E coso è quell'attrezzo che poi pure non ha bello e c'è poi vivere lo stesso. E forse a ben guardarci vivi pure meno. Fa perdere la ragione all'uomini e le donne ce lassano il decoro. Quando cominciano i problemi e quando è che te se contrica la vita, quando il coso vuole uscire per cercare Erika. E allora capisci che è finita, che non hai pace pure se ti piace perché non è una buona amica, e cosa te fa vivere a fatica. Alla fine te rassegni, ci pensi, ci ripensi e poi te dici che va bene, che la vita in fondo c'ha le sue pene. E le vuoi quasi bene, specie se non sarza a Valentino. Ma pure e cosa c'hai i pensieri sui. Puoi sempre circondarti dell'amici, che te fanno almeno sentire meno solo, a borte raffinati altre di lanzoni, ma lui per compagnia, che c'ha, Ducovioni?